you can change the world. I say you can. And you, you say I can change the world. I say I can. Mijn naam is inderdaad Iwanke Geerdink, ik woon in Amersfoort. Ik ga het vanavond hebben over de zinni, zinvolle currency. Ehm, ja, de inspiratie op de zinvolle currency zit primair op een schuldvrije economie. Ik denk dat ehm, als één ding van mij duidelijk geworden is over euro en Griekenland en Italië en weet ik het allemaal, is dat het uh, eh, om aan elkaar vasthangt met één grote schuldknoop. En dat daarom ook economieën niet verschillende tempo's kunnen hebben en dergelijke. De Zini is eigenlijk een, eh, ja, een, een, een currency of een systeem dat bestaat uit twee delen. In essentie is het eigenlijk heel simpel. Je doet één uur werk, zinvol werk voor de maatschappij of de gemeenschap. En je, je earnt of je mindt daarmee één Zini. Met bitcoins doe je dat met computers en dan ga je codes kraken. In dit geval Doe je bijvoorbeeld, ik heb vorige week heb ik zeg maar één uur zwerfafval verzameld. En dat heeft mij één zinnie opgeleverd. Nou, en die zini die kun je vervolgens gaan aanwenden in de lokale economie. Je kunt daar goederen voor uitruilen of diensten voor aankopen. Ehm, als zijnde zeg maar een currency. En ehm, de twee delen die daarvoor nodig zijn, dus enerzijds een platform, dat is het tweede gedeelte. Nou, dat wordt op dit moment gedaan middels eh, het platform Cyclos van Stro. Nou, veel mensen in de eh, alternatieve currencyhoek, die kennen dat platform, wordt, is onder, wordt onderhouden in Amers of eh, in Utrecht. En de andere kant van het component is dat je eh, councils of, of raden hebt, burgerraden die bepalen wat voor werk zinnig is. En dat samen maakt eigenlijk een nieuw currency system. Nou, we zijn net deze proeftuin in Amersfoort begonnen. Dus de komende maanden dan, ehm, ja, dan kunnen jullie volgen, indien daar interesse toe is, via een URL daaronder eh, ja, hoe dingen verlopen. Je kunt er ook accounts aan maken en dergelijke. Ehm, nou, hier staan nog een aantal essenties op benoemd wat die zinnie beoogt te bereiken. De emissie vindt plaats, dus de uitgift van Zinni's vindt eigenlijk aan de uiteinden van ja, de bevolking plaats door, bij de mensen zelf. Want je kunt ze zelf minen. Dus niet meer door banken of instituten of wat, wat, wat dan ook. Daarmee komt nou ja, het, het ons geldprincipe ook terug de ehm, emissie is schuldvrij. Ik vind dat heel belangrijk. Ik geloof niet in schuld. En daarmee ook geen rente. Klimaat staat erbij benoemd. Ehm, ik heb laatst bij ons geld een seminar bijgewoond. daar sprak Klaas van Egmond, hoogleraar uh, geowetenschappen. En die stelde, ehm, zolang wij geen ander geldstelsel hebben, dan is praten over klimaat zinloos. Nou, het huidige geldstelsel is expansief en de zin is niet expansief. Dan is de vraag, is het, is het een plan B? Er werd over gesproken in de, in de, in de Kan het een plan B vormen? Eh, in theorie wel, want het kan een basiseconomie dragen. Als er in Amersfoort, um, noem eens wat, dat, dat ik mijn voedsel kan inkopen middels Zinnies en de boer kan weer betaald worden in Zinnies, dan kan zo een basiseconomie rondgelopen en kan je je economie bestendig maken tegen eh, een bankcrisis. Iets wat mijn primaire motivatie was. Want ik heb namelijk 2007, 2008 meegemaakt dat de, dat de bank omvielen. En dan wordt er geplunderd. Zijn misschien vergeten. Ehm, zinvolle aanwending van, eh, van werk. Ik denk dat, ehm, nou nee, ik ga het eens vragen, maar ik denk dat 90% van de mensen die, die nu werk hebben, dat die eigenlijk niet helemaal tevreden zijn met hun werk. Dat niet als zinvol achten. En ik denk dat middels deze manier hoe je, waarmee door eh, ehm, een stem uit te brengen bij een kans wat je als zinnig werk ziet en daar dus invloed op hebt, dat er ook zinniger werk gedaan wordt. En dat scheelt denk ik een hoop burn out Speculatie nieuw, omdat heel belangrijk de eh, intrinsieke waarde van de zinnen is helder. Eén uur werk voor de gemeenschap. In 1970 is, meen ik, in Nederland de gouden standaard losgelaten. En hiermee wordt dus eigenlijk het nieuwe soort van gouden standaard eh, voorgesteld. Namelijk, één current is één uur zinvol werk. Nou, is voor iedereen helder. Nou, dan is er nog een eh, punt 6. Ik weet niet, wie heeft hier de tegenlichtuitzending uh, het werk van de, wat het, werk van morgen gezien? Nou, ik, wat, wat, mij bijstaat van die uitzending is dat daarin een, een toekomst geschetst wordt waarbij eh, naast automatisering dat wij eigenlijk ook met veel minder uren een economie kunnen draaien. Volgens mij wordt 20 uur genoemd. Ik denk zelfs dat een basiseconomie met 10 uur gedraaid kan worden. En laat vooral zeg maar, ehm, ja, dingen die wij, volgens mij wordt in de uitzending gezegd, dump, dull en eh, dangerous zijn, laat die door computers doen en automaten. Blijft leuk werk over voor ons, en hebben meer tijd voor vitaliteit, kinderen, eh, mantelzorg, et cetera. En als laatste punt, ehm, de belasting betrekken. Want in, in currency-land is heel vaak de vraag van oké, ik kan wel een nieuwe currency invoeren, maar kan ik dan ook de belastingen mee betalen? Want anders heeft het nog geen zin. Op een gegeven moment ben ik het een beetje gaan omdraaien. En dat ik dacht op een gegeven moment, nou als we nou door die workflow die dingen kunnen doen die eigenlijk waarvoor de belasting bedoeld zijn, namelijk de gemeenschappelijke behoeften realiseren, dus ik doe werk in mijn, ik ga in, in een buurthuis werken wat anders zou betaald zou moeten worden door de belastingen. Maar het wordt eigenlijk al via deze workflow aangetreven. Dan heb je op een gegeven moment die belasting helemaal niet meer nodig. Nou, dat is toekomstmuziek. Ik denk dat het duurt nog wel een jaar of 15 tot 30. Maar het framework is opgezet dat het daarop kan voortborduren. Ehm, ja, zo simpel is het eigenlijk. Zijn er vragen?